Tapi cintaku padamu Luar biasa Aku tak punya rumah Aku tak punya harta Jul Apa sih? Kau kenapa? Sebelih ya? Mana yang sebelih sini ada-ada aja kau Terus kau ini? Potong sapi? Mana ada sapi? Kambing Mana ada kambing? Onta Mana ada onta di sini? Terus kau jagung. Oh, kupingnya kamu harus beli kan mau kurban.